семейных обязанностей готовим сегодня вареники, они же пироги польские. Яйка раскатала. Покажи, дочь, как ты, как ты катаешь. Покажи, как ты катаешь. Покажи все, как ты катаешь. Да. Вот, правильно. <laughs> Молодец. А теперь давай. Давай. Так, картошечку накладываем. Начинку надо накладывать, да? Начинку возьми, прокладывай. Накладывай. Так. Вот, умничка моя. Так, еще. Чуть-чуть. И давай еще кота яйка. вы понимали ситуацию, 10 часов вечера. Самое то время, чтобы Самое делать. время для э, успокоения и для того, чтобы делать упражнения на мелкую моторику. Вот, чтобы ребеночек успокоился и лег спать. Поэтому всем рекомендую перед сном лепить вареники. И вкусно, и полезно. Да? Mama poszła sobie, a tymczasem... Wielka. <laughs> Kulkę robimy? Kulka? Kręcimy kulkę, później ją rozciągamy. I znowu kulkę robimy. Znowu kulkę. Rób kulkę. Rób kulkę. Masz. Na, działaj. Rób. No. Это что за безобразие? Это что такое творится здесь? Вообще, что это? Ты... Ай! Это что? Что происходит вообще? Скажите мне, пожалуйста. Ну, мы тут вареники делаем. Вареники делаете? Да. Ой, ой, а я топчусь ногами. Ой, ой, извините, пожалуйста. Вот. И, и так. Ну, рассказывайте, как вы тут делаете вареники. Ну, мы так. берем, катаем шарик. Шарик, хорошо. <gasps> Ой! Ой-ой-ой, кажется, там что-то у нас... А. Фу, фу, это же, это же, не, не, это же не вареное еще, сырое. Надо закинуть вареники? Это там закидывать вареники. Хоп, хоп, хоп, хоп. Ну-ка, рассказывай, ребенок, что ты тут делаешь. Ну? Что ты делаешь? Расскажи. а кто катать будет? Давай катай. Давай, катай. Ага, покажи, как ты катаешь. Вот это да, я так умею. Вот такой скат. Знаешь, сколько времени? Почему ты еще не спишь? Может, я услышала тут ваш... Ваш... Ваша тут самодеятельность какую-то. Ты почувствовала этот запах? Какой? Ну тот. Тот такой. Ну тот варениковый. Варениковый запах? Да. Ой, чем только не займутся люди во время карантина. Ну, а что поделаешь? Так и, и, и, и что? вы мне предлагаете тут потоптаться, Берем. Ну, что ли? Я не буду топтаться, я вот Берем. так вот лепить. Берем тесто, тесто. катаем. Дальше что? Так. Вот. На, перка. Покажи, блин, блин, блин. А дальше что нужно делать? Картошечку, наверное, Подожди, вкладывать. сначала надо поблюмкать. Поблюмкать. Ну, ну блюмкать. Ирка, Вот, не только моторику пальцев, пальчиков, но еще и моторику языка. Эм, тренируем. Ну? Не получается. Верка, покажи. Покажи за кулисы. Покажи за кулисы. Ну? общем, друзья, мы проводим время очень-очень весело. Даже если это, да, даже если толку от нас не очень-то много, но мама все-таки да э, лучше все делает. Мама уже вот. знает, как лепить. Короче. Эй, мама! Иди мама! скорее спасай ситуацию! Мама! Скорее спасай ситуацию! Шипко, давай заставь ее тут. Э, пока, Привет. пока. Nie tak. Uciekamy, uciekamy!